3, tuan Action Cut Dah record Wey, nampak sangat tu Ah, ready Three 2, one and action Kasut sundar bolong Sundal, sundal. Mudah kau sangat dia. Macam mana kau nak buat macam ni? Aku tolak masa tu kena. Jadi dia. satu, dua, tiga. Tak tahu ni aku nak tanya kau sekarang. Aku tengok dia, dia macam ada masalah tau. Sebab dia last keluar aku semalam tau. Kau buat apa dengan dia? Ya. Yeah. Oh. Yes. Sabar. Sama-sama. Dia cerita one action. Ya. Yep. Itu eh, ni aku nak tanya kau. Aku tengok dia ni ada masalah eh. Sebab dia sebab dia keluar dengan kau last malam tau. Kau buat apa dengan dia? Tak jadi. Cerita one action. tu Terserah saya nak serang action Sabar ya Bagi, bagi, bagi Ready, 3, 2, 1, action Okay ya Eh, apa kata kerjanya aku? Aku bagi kau Nak Jangan risau aku Jangan aku Okay Okay tuan, action Ah, nak ready, 3, 2, hmm. Sabar ya Ready, 3, 2, action sedar dah tak ada siapa-siapa. Ha, ya. Ha, ngam. Baring dulu, saya salah. Okay, ready? Okay, tuan. Okay, main salam tu dulu. Okay, lah. ah, tuan. Action. Ah, ngam. Ready? Okay, tuan. Action. Okay. Cak Dur sekali lagi korang jalan ke sana je aku nak tarik drone panjang jadi cerita tuan kau lu tangan dulu eh action Action. Kau apa dah? Impun aku hilang. Aku cuci dulu kat sini ya. Gambit. Bet. Bedalah. Cat. Action. Wadin dapatkan dapatkan tumbukan tu. Rapatkan tumbukan tu. Sini. Ah, ngam. Ready? Ready tuan. Action. Ready tuan. Action. Aku Sony Dia buka lagu Warna ini action!